会津母子150年先人たちの思いを教か正面に会津魂 姿形が変われど150の年月に今も変わらぬ会津の心今その心で何を思い何を願う磐梯山の麓で戦った唐人だ小さな体で負けるものかと勝ち取った勝利忘れるなその心忘れるな 正面のお客様に感謝礼どうもありがとうございました